怎么讲一个想法说哦，我可能要预防什么样的事情？但是啊，你请不要把老师当古海明灯，好不好？这不对啊，这个、这个、这个老师真的是比较怎么讲？感觉这样比较不好啊。就是老师的用意是让大家了解，是说我们的世界上啊会发生什么事情，那我们会要怎么样去面对？但是呢，你把真金白银，而且还很大量的哦，去凹进去说，哎，老师这次这几乎这一整一年整年都是对的了，那是不是说我就跟老师的那个预测，然后我去投资就好了？ 千万不要这样想哦，这个老师担不起这样子的一个 <laughs> 这个后果，你知道吗？不是说老师会对自己的预测没有信心啊，而是说啊，这个本意不在这里啊！你不要曲解老师的本意，变成老师变成那个什么，变成那个投资老师，这就很奇怪， <laughs> 对不对？那真的就很奇怪了，好不好？我们还是尽量的哈，做我们自己的的投资的时候，用我们自己的概念。好，好，那我们今天呢要去来讲这个因果故事啊，那当然因为今天直播时间比较早。 啊，直播时间比较早，说大家可能还不习惯啊，但也不用习惯了啊。这个月大概是最后一次了，下次就没有了，好吧？我们就做做做一般的视频节目了。那上次我们谈到啊，这个武士啊，他的一个因果的故事，那到底是武士、武士之妻、武士之子、酒店老板娘。 啊，他们这几个之间到底谁来咨询老师的呢？一定会有人咨询老师，老师才能够去探求这个因果嘛，对不对？总要有人发起这样子的概念，你才能够去讲出这些事情。当然也是收获了授权的啦。那答案结果是什么呢？答案结果啊，就是来咨询老师的人啊，是武士本人，好吗？ <laughs> 想不到，对不对？哦，很多人想到武士应该是不会啊，没有。 武士本人然后来跟老师咨询，但是呢，因为这个彼此之间呢，我们都认识，那当然他们各自咨询我，但是我没有去说，哎，其实他就是他，他就是他，他就是他哦，这个东西老师一定是到到我这边就停止了啊，基本上其他的是不会去知道这件事情的，好吗？所以说啊，那个来咨询的人啊，是武士本人，那武士本人呢、他本身在这个世啊，他已经非常非常的年长了。 所以是说啊，各位 <laughs> 不要去探究哦，到底什么样什么样的原因哦，他这个已经很年长了，比老师出生还要早很多很多很多了，好吗？好，说认识老师的，你也不要去探究到底是我身边的谁哈，你猜不出来的了。哎呀，开玩笑， <laughs> 你真的是猜不出来的。那我们今天的主题啊，是把“永恒”跟“永恒”这两个字，这两个字啊，这两个词啊，其实你一很近，但是呢，它其实也是有关系的。 比如说呢，我们常常听到一件一句话叫什么呢？叫做“万般带不走，唯有业随身”。其实这个东西啊是比较偏向一个怎么讲？一个劝善、一个一个警戒的一个想法。但是实际上来讲啊，我们应该这样讲好了。其实万般你全部都带得走，不是说你都带不走啊。万般其实你都可以带走，而不是只有一个带不走。呃，我就觉得很奇怪，为什么每次我就偏偏在 <laughs> 我要。 我 <laughs> 要直播，的时候就来来动动一下哦，来啊！直播进来进得来，哈进不来我也没办法了。 <laughs> 好，那现在我们就要讲一下哈，这个万般带不走，唯有业学生啊，那是一个比较偏向我们中华民族的一个警戒式的一个讲法。其实啊，这个不只是业，福你也是带得走了。好像老师现在榴莲批着啊，其实还蛮顺利的哦。大概应该在应该在二十三号以前呢，法会之前呢，我们大概全部都可以交案哦。还没收到不要怕哦，都已经老师在后面的检查的步骤里面了。 那如果你收到留言有问题的，你直接回信给老师，我们可以就我们的内容里面做讨论，好吧？如果你要再延伸问其他的问题，那请 <laughs> 麻烦 <laughs> 法会之后，啊，我们全部交完之后，我们再去安排咨询啊，除非是特别紧急的事情啦。那一样哦，为什么呢？因为老师在留言里面有曾经跟有些朋友就说到啊，就说啊，你这个你的运好，好，你的本命好，那是因为你过去世的福报。有些人认为是，有些人认为不是，就觉得哎，老师你说福报。 福报这个东西啊，我不是应该过了，实在是怎么样呢？真的是还生下来就含着金汤匙出生的，我才叫福报吧。好，那其实这样也就是不对的，好，这样也是不对的，因为你还能够问老师说，哦，我到底现在这个流年怎么样，运势怎么样的时候，你已经比别人好很多福报了。不是你可以找到老师叫做福报，而是你能够能够很轻松的去支付老师这个费用，其实你就是一个福报人了。 不要小看，是说啊，老师的收费其实没有很贵，跟其他老师比起来啊，老师做的收的费用其实还算蛮低的哦，正常你线上的老师啊，你收到一万块那是非常正常的事情，一万块台币了，那是很正常的事情。老师才收了几千块啊，三千多块，这怎么怎么会是很高价呢？你要看人啊，要看人有对有些人来讲，这个是一个很会有大压力的事情。那对你来说，如果不是压力，你轻松哎想要支持老师，你就可以支持的时候，你要知道这个是已经是你的福报了。 不一定是说你在欧洲哈，你可能这个钱相对是低廉的，那你就觉得哎，这个其实在在随便买个东西都差不多了。这个是看个人的想法，但是实际上它是有福报的一个事情。那万般带不走，唯有福报跟业随身之外，除了钱之外，基本上你都可以带走哦。这个是一个很重要的确定的事情。我们今天延伸一个小故事啊，在我们的武士的这个故事里面啊，我们看到有武士，好好还有那个武士的妻子。 武士的儿子跟酒店的老板娘，他这个四人之间的爱恨情仇之间的关系。那我们从这个永恒跟永恒之间呢，我们就延伸一下，我们就从下一代的故事，我们继续把它延伸了下去。也就是什么呢？也就是刚刚刚才讲到的武士的儿子，就是刚才的下一代。这个武士的儿子啊，他在因为他的父亲已经非常的早逝，就是那个武士好战死了。 那到后来呀，他就必须要想办法的活下来，所以说他很辛勤的在这个小渔村里面不断的打工啊，不断的一个去在社会上去学习他们应对进退的技巧。但是呢，你要知道啊，在任何一个时代里面呢，你是一个单亲的穷困的小孩啊，基本上无论你在哪个国家，你都是很辛苦的，即便是现代也是一样。 如果你是跟单亲相依为命的，那加上家里有很困苦的状况之下，你能做的事情真的很少。你不是说人生而生而平等？其实，直直到现在，我们精神上、法理上，我们都要说人生而平等。但是在很多时候啊，人生而的确是不平等的。光你父母双全这一件事情，就不是人人都可以有的，好，多不是人人可以有的。 所以说啊，在这个很辛苦的状况之下，他发现一件事情：，当你老老实实的工作啊，勤勤恳恳的去办差的时候，你不一定会得到你相对的收益。比如是说，当地的一个，比如说资本家啊，也就是老板，你今天帮他干完活了啊，帮他捕完鱼，好回来缴鱼货的时候，你应该是得到的是一罐钱，但是他给你的只有半罐钱啊，就可能就只有别人的一半。为什么？ 不为什么啊？你出去你浪费我们时间，我们还要教你啊？是不是要学费啊？所以是说呢，所以说他就把它克扣起来了。虽然你这克扣起来，那你克扣也就算了吧，反正老板明天还替他干活，为了生活我们弯下腰吧。但是呢，你被这边扣一半之后，你在回家的路上想买点米，买点一些料回去给孝敬母亲，我们过好一点日子。反正我现在赚钱了嘛，也不要过那么辛苦。但是呢。 走没几步，又被当地的小混混又抢走了一大半。你只剩下几个铜板的钱，你可以带回家。这几个铜板的钱，那可能真的真的还藏在裤裆里的，那个可能真的只是维生而已。所以说，他这个不不公平的时代，有不公平的环境的状况之下，能做的很有限。所以说，随着他时间长得越来越大，他非常领悟一件事情：你要活下来，你就只能比别人强。 所以是说啊，他就逐渐的开始懂得反抗。那从原来的可能七岁八岁我无法反抗，你到了十三四岁，哦，那就已经是孔武有力的小伙子了。那各位要知道，在困苦环境中长大的少年啊，他的成熟速度是非常的快。或许我们现在看啊，这个国中生啊，比如说十五六岁，你可能是国中生啊，你看起来还青青嫩嫩的，好，非常的可爱，好，这个还是有一点正太的模样。但是呢。 你在这种乡下地方啊，或是在一些比较困苦的环境里面呢，你十五六岁啊，他已经长了一副大人的面孔了。为什么？因为岁月的沧桑啊，会写在他的脸上。他那个十五六岁的时候，甚至十三四岁的时候啊，他就已经在那个时代就可以当家做主的状况。所以说呢，熬到那个时候，他就知道怎么样反抗啊。有一天他真的就反抗了，小混混来，直接拿了石头往这个老大脸上一拍，胖下去。 拍到你冒冒，然后就知道一直拼命打，打到他已经半死不活了才松手。旁边的小其他的小混混也不敢去反抗。这个时候他了解到了，他已经有能力可以开始反抗了。当然，你把这个老大干掉，他就说你们以后就跟我吧，啊，就是成为新一代的老大。为什么敢打敢杀敢拼敢冲，对不对？他就开始去做这件事情。但是呢，当个老大不容易，当个老大不容易。为什么这么多小弟跟你在一起？ 那你得总得养活他们吧，你总得让他们吃喝玩乐吧。那你得靠什么呢？靠什么呢？所以就开始觉得这个开始犯难了。但是呢，他不想去跟他原来的上一辈老大一样，我专门欺善怕恶，我专门去欺负弱小，因为他从弱小起来的。事实上，他的小弟也是一些弱小的家庭，所以他们聚在一起，聚在一起就变成一个什么狐朋狗党。所以说，他不愿意再去欺负弱小，不再欺负那些一些比较低端的百姓。 他改是什么呢？改跟当地的一些地下的社会，比如说赌场、哦餐馆，这个些地方呢，来跟他们谈，我帮你们维系。但是呢，赌场也不相信他，为什么呢？因为你这一群小伙子，你能干什么？我才不相信呢，对不对？那这个时候啊，就发生一件事情了，赌场有人就发现有赌客在闹，为什么？因为他没钱了，没钱了，然后他就开始怎么样要去乱说啊，你们在坐老千怎么样的？ 啊，再乱了，他就需要维持着啊，因为赌场再乱，那一定需要人家去制止他嘛。那那个老板就说：“哈，你去处理他们，你处理得掉，那我就可以去聘请你们。但是闹事的人已经是二三十岁的大人，成熟的大人，那他们是十几岁的小伙子，咋办呢？咋办呢？那不管三七二十一，对不对？直接拿人拿刀枪棍棒，拿什么东西就往那些大人身上砸。” 但因为你是突然出手了，所以对方也真的是措手不及，也不知道该怎么样反馈。反正呢，就打，一直打，打到大家三三那两三个大人已经倒地不起，他就就要把把他拖出去丢到后巷里面，让他自生自灭。那最后啊，最后这个赌场老板看到这个小伙子啊，狠劲十足啊。当然，地下社会当然需要地下的秩序，所以是说呢，他就打个招呼，哎，请那边的黑道老大说，这个小弟啊，就给你们收了。 每个地方的黑道啊，它都有层层的关卡，不是是说啊，你真的想去做，你就可以去做的。所以当地老大也发现这件事之后啊，发现他们真的敢打敢杀之后，就让他们去布这个场子啊，让让他们去去守这个地方。守着守着，当然你日子变得好过了，好过之后，你就觉得是说，那我有没有办法更进一步呢？有没有办法更进一步呢？当然这个一时三个是比较难，所以说他就动起了其他脑筋，什么样的脑筋呢？ 哦，就是在说你在这边帮老大放高利贷，赌场赌没钱了，你是不是就要放高利贷？要放高利贷吧，不然话人家没有赌本怎么办呢？所以他开始挑啊，什么样的人可以放高利贷，让他去翻本。所以说他就想办法了，把这钱借给这些已经被逼急了，可以甚至双眼已经杀红血了的状况。各位要知道一件事情啊，人在陷入欲望的时候啊，他会他会失去了他的理智。 比如说赌场，我们看到很多赌客，为什么他本身可能是高知识分子，他本身可能是一个成功的企业家，但是呢，无论他的身份是怎么样，当他赌到到一个境界的时候啊，他会进入到一个疯狂的状态。那个到那个状态啊，就是变成一个恶轨道，恶轨道就是不断的想去争取的这一些的赌桌上的一个胜负，他已经对数字没有感觉，他要就是赢的那种感觉，我要得到的那种感觉，所以他介于下阿修罗跟恶轨道之间，不断的去徘徊。 所以说，啊，老师一直跟各位讲，不要去赌博。你只要进入了赌博的行列，无论你是玩牌啊，或者是打麻将，或是任何的一切啊，当然你说家庭之间啊，那个卫生麻将几十块几十块的也倒还好，反正输赢之间呢，那其实只是一个乐趣。但是你真的进入到牌桌啊，我们今天赌的可能就是比较高的，那基本上你一定会进入到一个一个气场里面，那个气场会跟地狱去连通。 就让整个恶鬼道、好到到畜生道、到阿修下阿修道的一些罪魂呐，他们会不断从那个通那个那个空间里面涌上你的牌桌，所以是说啊，其实赌场是跟地狱是相连的。各位，这个老师不是在恐吓各位，老师绝对不是恐吓到各位。如果你有真的去注意到，反正快过年了， <laughs> 对不对？ <laughs> 过年那个还好啦，过年朋友之间打一打就那个无伤大雅了，不是说你逢赌必是通往地狱。 但是你到有一般正常的赌场去，啊，或者不正常赌场，赌场也没正常的了。好，只要是赌场，你就会发现到，你会发现到那个气场哦，你只要离开它三丈远。三丈是多少？一丈大概就是怎么样呢？三丈远大概就是十米吧，好吧，差不多十米左右。我有点忘记那个数字了，大概十米左右的状况，你去看那个赌桌，你会发现它是一个呈那个锥状型的。有种你不用眼睛，用眼睛去看也可以啊，但是你会感觉到它变了一个锥状型的一个气场。 产生，如果你真的冷静的去看，它会变锥状形的。如果你有去去任何的，比如说拉斯维加斯啊，或者澳门赌场也是一样，它无论它的桌子什么形状，你都会发现它的靠近它的地方会有一圈，然后上面会一个锥状形的上去。好，这个地方啊，你当然有的时候是灯光，其实真的去感受它的话，它不会是灯光。但是呢，它的地上的那种地上的地方会形成一个圆圈，但是那个圆圈你看不出来是什么东西，实际上那个地那个圆圈啊是通往地狱的的的那个回圈，会怎么样呢？ 因为要去吸收这些罪魂啊，让罪魂在跟这些阳世间的人啊产生的一个勾结，那人的心就越来越险恶。所以说啊，你在赌场里面啊，他要去放贷的时候就非常容易。那放贷之后你要收账，他当然就可以怎么样？透过透过这个黑道老大的资金啊，让他们去放贷给这些赌客，赌客还不出来，你就怎么样呢？很简单，刚刚说到了地下社会有什么？有赌场，还有什么？还有餐馆。 那餐馆的货怎么来呢？ <laughs> 餐馆的小姐怎么来呢？你总不可能自己去报名吧，写履历，老板娘，我想来当仓库，对不对？不可能嘛，一般来讲是不会做这件事情。这个我们不能说没有了啊，这个还是比较少的状况。除非你被逼急了，不然一般来讲是不会有人主动要去当仓库的嘛。所以说，在这个状况之下，你就可以去进货了，怎么样？去人家家里收人家的房产。 啊，那男的就抓去做苦工，因为你们还有有渔船，有远洋渔船，你可以必须还债啊，矿工你可以采矿，然后这些很多事情。那女孩呢就很简单，大部分年轻的都还可以抓去抓去餐馆，你至少可以辅助啊打打杂总可以吧？对，打杂总可以吧？打杂之外，那你养大一点，长得标致一点，那你就可以来接客了。所以说啊，他就干了这一门的活，这门活好不好赚？真好赚，好赚的跟什么一样？ 所以，他这票兄弟啊，赚的真的满盆满钵。但是，但是他们所谓的多，也只是相对于他们过去的生活的多，并不是他们真的是可以去怎么样变成当地的富豪。所以是说到最后，这个小伙他们自己越来越为了让他他武士之子啊，为了让他势力更强大，就不断来当地吸收这些本来一些被被被被欺负的这些底层人。 不断吸收，不断的壮大，然后拿他们钱来继续的怎么样？继续的去交回去，然后再继续恶性循环下去。说到最后啊，他就发现我真的要去成立这个地方啊，我就不能受制于他人。所以他等到一个时机啊，在那个老大爷么老了状况之下，他直接直接联合了当地的官府，因为官府也的一些官员呢也欠钱，直接联合了官府啊，把老大给抄了，直接把他反水成功，他成为当地的霸主。 就有点像什么了，有点像《无间道》里面的韩琛， <laughs> 对不对？ <laughs> 哦，他把离家的人去翻桌之后啊，他就成为了成为当地的一个霸主。所以说啊，武士之子摇身一变，不再是主君骄傲的武士的继承人，而是成为当地的黑道老大。在这个状况之下，他的路就已经走到另外一个状况了。当然，龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打斗，所以是说他最后娶了一个太太。 啊，也是当地的怎么样？也是当地的女混混，然后他看上眼了，两个人就这么在一起了。那这个女，这个他的妻子啊，这个老大之妻啊，我们就不能说他武士之子啊，就变成老大老大之妻啊，就变得怎么样呢？她是一个非常工于心计的女人，她非常了解这个账要怎么算。就像我刚看到的武士之子，他毕毕竟也只是贫农出身，贫困的那个那个武士家庭出身，所以他也不他几乎也不大怎么识字。 但是这个这个他的妻子啊，是在是在贵族家去当过婢女的，所以说呢，他多少认识一点字，他也懂得一些算学，所以说呢，嫁给他之后啊，他就开始知道帮他整顿好他们的所谓的赌场业务，还有仓管业务等等一切的业务，他就帮他整合起来。走到这里呢，那就发生一件事情：你经营赌场，你已经不只是为师的，你已经是主管赌场的人，因为你把老板给反水了，那么。 遇到一些诈赌的还不起钱来的怎么办？你就不是打一顿可以结束的了。过去的老板打一顿就结束，但是到他的手上之后，他发现打一顿你还不会怕，所以是说，在这个女老板的那个怎么那个老那个黑道之妻的，他的做法就很简单：诈赌还不出钱来的，除了把你东西都充公，你还来赌的话，那很简单，把你的两只手都砍掉。 就是整个把剁手对吧？你知道吗？那个双十一要剁手党，现在还有双十二还可以剁手一次，对不对？但是他们不是购物的剁手，他是实际上把他的手给剁了，就是完全没有两只手，就像就已经变成废人的意思。因为在那个地方，你砍掉，然后再火把烫一下，你可能感染就死掉了。活下来了，你也只能像个蛆虫般的活着，因为你连捕鱼都没有办法，对不对？你连捕鱼都没有办法了。但是他们以此为乐。 为什么看到对方像蛆虫一样在地上滚来滚去，哀嚎、痛苦的叫嚣？哎，他们觉得很有趣。为什么？因为他们已经得到当地最大的权利了，所以他觉得是说，啊，这个事情实在太棒了。那到这个时候，他的妈妈已经这个武士之妻啊，他爸爸的武士嘛，武士之妻早就已经往生了。那酒馆里老板娘也已经往生了。嘿，这个已经到下一代了，到他们已经是当地的只手遮天的问题了。 好，那我们既然讲到的是永恒跟永恒，那就回到了这个世界来。这个世界就变成什么呢？在现代，这个这个黑道老大之妻啊，也是武士之子，他的一个媳妇啊，他一样来到了现代。他到现代之后啊，他也没他也没有忘记这些灯红酒绿的状况，怎么样的？他还是在这个这一世里面呢，去做了一个比类似八大行业的啊，比如说在早期啊，你开一个开一个酒吧。 哦，或者是一个 bar 之类的东西，他就继续的维持这样子，他觉得这个东西是很好赚钱的。当然，以他的智慧，在这一次啊，他一样八面玲珑。但是呢，这这个状况再产生一个事情，怎么样一个事情呢？他过去很喜欢剁人家的双手，所以是说，在这一次啊，这一次他就怎么样呢？他的双手就一直隐隐作痛，他是没有办法去拿好东西。 只要有人说他，你这个是风湿还是什么样的，什么状况都有很多。但是无论如何，他只他过了二十五岁之后啊，双手就会不不停的颤抖，不停的去颤抖。为什么？因为他以前最喜欢剁的是人家的双手，但是你从外观上面看不出什么东西来，完全看不出什么东西来。他只是双手会麻而已。直到最后啊，直到最后啊，他就去怎么样呢？他就去找找医生，找任何一切都没有办法。后来呢，就发现一件事情呢。 他两个手就突然开始产生了，一摔倒之后啊，两只手就开始断裂，很奇怪，他才刚刚跌倒，手去扶个墙壁，啪，断掉了，断掉了，而且你这个断掉之后，你还可以治好是没有错，但是呢，你这个治好之后啊，你手只要从看各位也知道那种风湿来什么东西的，他手就产生了剧痛，这是完全没有办法消除的，所以说啊，他一直他赚的所有钱呢，都跑去去不断的去治疗他的一个双手。 他完全没有办法，没有办法做好其他的一个事情，就是一直不断的去战斗跟疼痛。但是呢，他到夜晚，他还是必须用酒精来麻醉自己。为什么呢？第一个，你要去跟客人、客人周旋，对不对？你要带着你自己旗下的小姐，还有一些少爷，是不是？你要讨客人开心，讨来消费的老板开心，那你就得去做这件事情。但是呢，他就得，他又不能露面露出痛苦的表情，因为什么？止痛药已经没有什么大的效果了，他就必须不断的喝酒，喝酒。 喝酒手就不抖，哎，喝酒手就不痛了，为什么？酒精已经麻痹了他的一个感觉。说到最后啊，他已经到奄奄一息的状态了。为什么？因为酒精肝，他已经到了超，已经到了昏迷的地步了。而到最后啊，他到人已经后来真的也就是很年轻啊，三十几岁就已经往生了。往生的状况之下，那个是一个非常特殊的一个情景啊。什么样情景呢？他人的正常的就是皮肤色嘛，对不对？当然会有些一些往生的景象。 但是唯有他这两只手啊，哦，是整个发紫的，这个就是什么？你过去你做了什么事情？你这辈子你就得承受他的业力，这个是一个真实的事情啊，这个是一个真实的事情。所以说，这个他们的双手啊，就一直横着一个什么呢？就像这个地方，他就横在那边了，从这边就像绕一个圈一样，因为它很很整齐的切口一样。哦，手掌以上的，哦，在那个灵前灵柩、零九里面啊，都是紫色的。 那另外一种双手都是，为什么他最喜欢看人家双手了？而当时我们也讲到啊，这个武士之子啊，就是我们现在的黑道老板，因为他非常喜欢放贷，然后赚这些钱然后逼良为娼，所以啊，在他这一次的状况之下，他所有的财产都在赌博中全部消失，全部消失。那我们之前好像讲过这一段，所以说在这个状况之下，我们要知道这个因果业报啊，我们是没有办法去回避它。 很多人是说啊，这有钱人你可以做法会，做很多事情去弥补这件事情，那个是比较难的，因为上天你去办这些事情啊，你也要看你你符不符合资格去做这件事情。你本人的心你没有去回悟，你做再多的这些法会，但是你本身你请了高僧这边做法会，但是你还是要在，这个法会结束之后你还是一样去花天酒地，这个东西神明是都在看的，你的记录就是不好。 对不对？比如说中国， <laughs> 你你变老赖了，你就不能去坐高铁，对不对？但是台湾不一样，你欠钱了，你还是可以怎么样？想干嘛就干嘛， <laughs> 这就是不一样的事情。好，接下来我们讲另外一个故事，好吧？也是关于永恒跟永恒的事情。好，那今天人比较少哈，好来，哦，那个报名不用在这边讲哈，报名这个个人私人的事情我们就不用去这边讲，好吧？ 呃，我做个做个节点，好不好？这个我突然忘记这边要做个节点啊，这怎么办呢？现在二十二十二十四分，我做个节点，不然等下大家不好不好看回放。好，那人老师，人生的人生的意义是什么？人活的意义什么？人活的意义当然是为了怎么样，能有圆满而在。你有没有做自己想做的事情？你有没有因为这件事情可以帮到很多人？那这个就是我们圆满的意义的存在。为什么叫圆满？因为我们没有缺憾。 当你不知道，你不当你完全不知道人生意义在哪里的事情的时候，代表你没有办法圆满，因为你没有开始，你就没有办法找到你自己心中的那一个的满足感。这个懂老师的意思吗？好吧，老师，这个因为你这东西是比较，你只有一句话，老师没法给你去发完太多啊。你到时候我们可以慢慢去讨论。好的，晚安哈，接着 <laughs> 感谢各位哈，还有八十几个愿意来听， <laughs> 大家晚安好，感谢林冠，感谢林冠哈。 然后那这个我去做个记录啊，不然我等下怎么分段啊？其实也没关系啊，我们等下讲个半个小时，这该差不多结束了。好，那我们讲另外一个故事啊，这也是真实一个故事哦。那个我们看这有一天啊，这个老师有个贵客，他带着他小孩来。这个他小孩啊，就一个很特殊的一个状况，是怎么样呢？他就是眼睛这两个地方啊，哈，一直会不断的脱皮、长癣。当然我们知道，那叫做异位性皮肤炎，哦，异位性皮肤炎。 但是呢，他无论怎么擦药，怎么做什么，你只要一停，他就没有办法去根治，没有办法去好的状况之下，然后一直不断的蔓延，包含到后面，哈，他刚好是一圈，一直蔓延到一个后面。那呢，这个小朋友就看起来很可怜了啊，小男生啊，这样看起来是还蛮可怜的状态。那这个状况啊，当然我们在去处理的时候，我们发现到一件事情是怎么样的？他过去啊，这个过去式啊，他当迷信哈，当当迷信去听的，好吧，当迷信去听。 好吧，老师讲故事，你们当当做故事或者明星去听就好了，好吗？不要老找老师问老师，现在不接这个案子了。那我们在处理他的因果状况之下，我们就发现一件事情啊，哎，这个小男孩啊，过去是不简单的。怎么样？他过去是啊，是在那个在什么类似这个中东那个以前的巴比伦地区啊，哦，就是靠那个地方的文明了。详细的那个日期我们没办法抓太清楚，没办法抓太清楚。怎么样呢？他是他是当地的大法官。 啊，大法官啊，他就很有威望。那你说他有没有贪污什么的，也都没有，也都没有。他这个是非常正直，而且嫉恶如仇，遵从他们国王的命令，要尽量的去维持他们国内的这个法纪的森严啊。比如说什么汉谟拉比法典之类的。哎、那个那个场景，老师看的不是很懂，因为毕竟是跨文化跨太多了，你知道吗？ <laughs> 我这样子有点难懂。所以说，他就怎么样呢？他是一个很好的法官，但是他过于的残暴。 怎么样残暴法呢？啊，当然就是怎么样呢？以眼还眼，以牙还牙，怎么样呢？你今天被罪犯的一个，比如是说你去偷看，或者是怎么样的，好，那就直接给你把眼睛给挖掉了。各位懂老师的意思吗？他非常擅长的去做一些，你做这些，你看了不该看的书，啊，像你，你是一个百姓，你不能看贵族的贵族的文献后贵族的教育之类等等的。你只要违反了，那就不是挖眼，就是穿耳。 就是把不是把你用弄又聋，就把你把你变得又瞎。所以说啊，在这个状况之下，有一些东西还用沸水去浇，那个沸水就是你煮开水，然后要去把它浇浇在身体上的沸水之刑。所以说啊，他去批的时候，他就直接用最严厉的刑罚去对待这些的犯罪犯。他认为啊，严刑之下才能让百姓上产生的恐惧。所以是说他做的是没有错的，他对得起他们的天神，对得起他的国王。 啊，这样子只要你害怕，你就不会让更多人去犯这个罪，因为对方啊，不要任何人啊。你只要听到你犯罪是被这个法官所主审的，基本上你可能去自挂东南枝还比较快乐一点，因为到他的手上都是非常凄惨的下场。但是他不是怀有这种希望见到血腥的恶意，你懂不？懂老师意思吗？他不是为了看到人家痛苦而去做这件事情，他是希望。 我用严刑峻法，我来处罚这些可能罪不是很重的人，然后达到是说别人以后连小的罪犯、小的罪恶他都不敢犯。位东老师的意思吗？他要做的是这一个，所以说他通常这些严刑下去之后，他的罪犯都不会死，不会死亡。他要控制到他，让你不会死，让你活着，让当做活教材，然后让你去给别人看看，哦，你犯罪是怎么样的下场。 他就非常喜欢做这件事情，就是说我要一定要不能算喜欢了，他的直至就是说，我希望用这个刑法，然后用这个恐怖的状况，让你见识到，请你不要犯罪哦，你要服从我们国家的法典哦，服从是我们国王的律令，那这样是最好的。那在这个状况之下呢，他也是很顺利的哦，结婚啊，生子，然后呢就这样子的这样子的离世，他做好他该做的事情，你说他对还是不对？各位你觉得呢？ 你觉得他对还是不对？其实这个东西是不能去很难去评断的。但是你今天施以跟你的刑度是不符合的状况之下的时候，那你这个永恒就会变成了永恒，永远的痕迹就变你身上一个永恒的地方。为什么？因为它本身你可能只是小罪，你可能只要去处罚他劳役啊，或者是关他几天，或是鞭刑几下，打打屁股也就算了。 但是你要让他挖墓啊，废水之行、车裂、车葬之行。那这个状况之下，你让让了别人都是残疾，而且这个是终身不会好的残疾。那么，请问一下，这个东西到底合不合规范呢？当然，这个东西用客观立场来讲是过于严重的话，那么当然他这一辈子就一直产生了，就是像被废水浇了整片，尤其是脖子后面这一块啊，男生还好，你要觉得说多少还 OK，对不对？整片的后面都是长的都是。 像类似异位性皮肤炎，那皮就一直脱，一直脱，一直脱皮。脱皮是像什么呢？脱皮当然就是像那个你的那个废水去浇一样。而他每次受伤了，哦，都很容易去伤到眼睛。比如说小朋友玩球啊，一砸一定砸到眼睛，砸到眼睛就在这边就会产生很大的伤，不然就是跌倒啊，跑跑跳跳的时候一撞撞铁栏杆，对不对？啊，眼睛眼球的正上方的零点五公分就划一道口子。那为什么？他就是说要让你体验一下。 你这个被挖墓葬的一个恐惧跟痛苦，但是呢，小朋友，大家不会觉得了。但是就是说，问题是，你虽然不觉得啊，但是你还是必须要去承受。那这个事情到底后来有没有解决呢？但这个事情后来是有解决的，好不好？这个东西呢，它永恒并没有变成了永恒啊，它这不是一个很久可以一直要承受的事情。那后来我们大家透过一些呃类似宗教的一些手法，好，让他把这个症状慢慢的、慢慢的化解掉。 至于什么方法，就是就是不要问老师，因为我不希望大家一直沉溺在这种宗教仪式里面了，这个其实不是很好的事情了啊，不是很好的事情，我们还是要透过自己的心念去做啊。比如说大人，你发现这些事情的时候，那我们可以用心态去改，我们在这一次好好的修行，就可以就可以去就可以去化解我们这些冤亲债主的一些怒气，其实这个是可以的。 所以说啊，当你这这你做任何事情啊，你我们我们都会从在这个世界上留下的记录。这个记录啊，其实，在一些比如说我们看到一些什么未来人呢，还是什么通灵者啊，他有讲过一个叫做阿卡西的记录。阿卡西记录啊，各位你要知道，它是一个，它这个东西啊，就到我们所能理解状况之下，它是记载了过去跟现在还有未来的所有事情。各位有没有觉得很奇怪？未来的事情怎么可以被记录呢？ 各位董老师的意思啊，未来的事情怎么可以被记录呢？它其实是可以的事情。各位你知道吗？未来的事情是可以预先被记录的，这个是可以理解的事情。比如是说怎么样啊？我们讲一个很简单的事情。好了，各位啊，我们再看那个养猪啊，我们是不是可以确定说，这个猪在几个月的时候，它就必须它就长到什么的体重？好，那它什么时候呢？吃什么就有什么样的结果。但我们当然觉得，因为猪这个东西是一个低端的生物。 所以是说呢，我们可以预习它，但其实我们也不是多高端的生物。所以说，我们的因果巨石的时候啊，我们所有人之间的种的因，它就汇成了一个数据，它就不断的会演算出它的一个结果。所以说，过去、现在、未来，它如果是汇总到一个叫做阿卡西记录状况之下，那个事情是可以成立的，那个是情是真的是可以成立的事情。但是有人说记录不能够改嘛？ <laughs> 各位懂老师意思吗？ 没有人说记录不能够改，记录还是可以去改的。也就是说，我们当我们的一个心态去改，或者我们行为去改的时候，大数据就会改。大数据去改，那它的记录当然会改。所谓的阿卡西记录，我们当然是很多通灵者，或是很多什么穿越时空人，是说它是一个大图书馆，那里面每一本很多书在里面。但是有人说他那个里面书的字不会动嘛？哦，有时候这个只是具象化的东西，让我们能够用这样子的一个身体去了解这样的一个事情。各位懂老师的意思吗？ 所以说啊，在我们人世间呢，其实你的任何的行为，任何的行为，它都会带着带着它进到生生世世。比如说好了，昨天那个中国嘛，你说娱乐活动都得去全部暂停，对，包含游戏啊、网络游戏啊什么的，包含淘宝啊或者什么什么京东啊，全部都是黑白好几天。好，你这个这么叱咤风云的江泽民，你未来还会有人去在意他做了什么事情吗？还有人会去为因为说啊，江泽民现在在这里。 所以说我们应该怎么样吗？不会，人走茶凉，人死了，你连灰都不剩，也包含他已经烧了嘛，对不对？他是火化的，确定他是火化了，是不是？你就烧了，那他的这辈子所做的任何一切，无论功过，他都会全部带到他下一段人生去。那当然，我们这里不会去讲他的人生会往哪一道去。当然，我们专业的人我们会知道啊，他会往哪一道去，他会受到什么样的待遇，这个我们是知道的。但是我们不要去讲他。 为什么？因为这是那是留给留给这个历史去回顾的事情。我们宗教人士啊，我们还是讲其他的部分嘛， <laughs> 对不对？不要批评其他领导了，这样也不对，好吧？这样也不对。所以说，你完全是没有办法说把你这个物质东西带走，但是你的所有的行为模式跟对别人的伤害，以及对别人的好处这些的福报跟业力，同时的都会带在身上，随着你的生命的旅程。 不断的吸带下去，就像共产党的档案，对不对？ <laughs> 哎呦，老师之前不讲那个白纸革命嘛，是不是？那那个你要加入共产党，就一份资料嘛，对不对？资料跟着你一辈子，对不对？那人世间也是一样，你做的任何事情，注意到老师讲的任何事情，都会带着他一直不断的走下去。我们在这个世界中啊，看到很多人的很多人的身世是很凄凉的，很不公平的，但是这个世界讲究的是终极的平衡。 你这辈子之所以会遇到这件事情，永远是跟你自己曾经做过的行为那是有关系的。虽然你觉得那是上辈子的事情，但是它就是会跟着你生生世世。你要过去，你让你现在变得不好，那么你就要为了未来的好而去做努力。 未来要怎么好？那就很简单一件事情，我们能不能帮做我们自己喜欢做的事情，而且可以帮助到很多人，那我们就可以把这个喜乐给散发出去。当你给别人的是是喜跟乐，而不是只有利益的状况之下，是只有喜乐。我跟你在一起，我觉得跟你在一起很舒服啊，我们之间是一个正向的一个发展啊。比如是说，你今天是做一个手工艺，别人买了你这个手工艺，因为你做的很用心，别人买回去之后觉得心情非常满意。 这个就是功德，因为你的产品让别人感到满意。但是做手工艺，如果是你喜欢做的事情，而且让别人可以很喜欢你的产品，这个功德就形成了一个善的回圈。各位懂老师的意思吗？啊，有人在，比如说在在在脸书上买东西，哎，你买之后假一赔三，对不对？这个球鞋保证正品，假一赔三，寄来四双， <laughs> 这事情就是你在骗别人。那么未来你这个行为，这跟着你生生世世，你怎么骗人的，你就怎么样得要还回去。 这个东西呀，对的，就有人说这个东西很玄啊，说这是不可考的，这都是可以考的啊。老师跟你说实在的，无论你做过任何事情，都会在你生命中不断的去变成一个循环，这个是绝对跑不掉的。那当然有人说，老师你看那个我们看到网络上看到这些坏人呐，比如什么唐山打人呐，哦对不对？还是怎么样怎么样的？那这些人都这么嚣张跋扈这么久，对不对啊？那怎么都还没受到报应呢？ 恶越大，他要报复的时间就越长；恶越小，你都是变成现世报。现世报永远是幸福跟美满的。各位，要了解意思吗？你能够现世报，代表是说，然后你成为了你自己过去做错事得到现世报，这代表你的你的罪业到这一世就已经偿还你的债务了。但是你因为如果你是大恶，越大的恶，你要贪还的时间就越久。那么，请相信老师。 这个事情会让他好几辈子，甚至几百年都在偿还了这一次这一次所犯的错误。各位懂老师的意思吗？这是一辈子都不够去还，好几辈子甚至十辈子，你都一直不断的去承受这样的错误。过去啊，有个有个有个这个宗教上的故事啊，就是一个老和尚啊，哦，他去这个一个家庭里面啊，他看到是说啊，一个家庭里面，然后呢，和乐融融，他就产生一个感叹。 什么感叹呢？啊，因为他们在办喜事，好，他就感叹说怎么样呢？哎呀，奶奶居然在这一世啊，嫁给了他的孙子啊，那这个真是一个怎么样的一个因果纠缠呢？人世间，你不要让自己变这个样子。那当然，有没有这个状况可能会产生？那也是有，哎，老师也是有见过啊。这个长辈往生之后，过了十几年之后啊，在的确在他们本家里面变成他们家的宠物。但这个东西，你能够说它是错的吗？我们有时候就不要用你的。 肉体或是你的环境去跟他讲说啊，你现在已经不是人了，所以说你就是降阶。有时候不是这个样子，有时候不是这个样子。哎，真的看过亲人他转世成家里的宠物，但是呢，但是他过得很爽啊，你知道吗？他过得很好啊， <laughs> 对不对？回到他自己家里，然后备受宠爱，备受照顾，全家人都爱那只宠物。那请问一下，他做的是坏事吗？他做的是错事吗？是不是？这个就不一定是这么讲。那如果说你这哪有些是祖先，然后就回来嫁给了孙子，那。 这一辈子，他就变成了孙女、孙媳妇，而不是那个奶奶。这个东西我们就不能去这样子说哦，你这个是变成乱伦或什么的，那就变成一个客观的一个印、刻板的一个印象。事实上，恩怨情仇他一定会有个纠缠。但是各位有没有发现一件事情？无论是变成这一家的宠物，变成他的儿媳妇，变成他的孙媳妇，或变成等等的一切，我们都没有办法逃出这个回圈。位懂老师的意思吗？有没有发现到这件事情？你变成宠物不代表你是你错。 对不对？变成你的孙子的媳妇，也不代表，也不也不代表他是乱伦。但是发现一件事情，你怎么都还在这个世间这个圈圈里面去环绕呢？无论是宠物变成他自己的小孩，也是一样，为什么都没有办法逃出这个回圈呢？这才是我们今天要讲，这是一个不断不断回圈。无论从一开始的武士的故事，到他第二代的故事，啊，直到说刚才的法官的故事，到现在可能到了一个宠物的故事，都一样。 如果你都是在这个回圈里面，你都逃不出去的状况之下，那么我们只是换了身体，但是甚至我们的环境还是一样，我们还在这个城市之间不断的打掉重练，打掉重练，打掉重练。你过去做了很多福报，这辈子来享福，我过得比别人还要好啊！那问题是，我们还在同一个环境，我们上面做了坏事，那我们这辈子来去偿还，那我们还是在这个这个大大千世界里面不断的去轮回。所以说，问题是在哪里？ 问题是，如果是所有恩怨情仇、喜怒哀乐，我们都在回圈里面，我们没有办法逃出去，那这是不是才是真正比较需要我们去思考，是不是 <laughs> 有一点点怎么样的，有一点点悲惨的事情呢？所以说，我们要跳出这个圈圈，不是只是说我们今天中了福报，我们来世就过好日子这么简单。我们要做的事情是，我们要能够尽可能的、尽可能的，在我们的人生有限的人生里面。 达成善的循环，也就是福报。你的分数不够，你就只能去再吃你的福报。但是你的福报够，力量够强的时候，就像那个什么离心力一样，你才能够逃出这个回圈。各位，老师在命里面跟你讲，你带福报来的时候，那是对你一个期，对你的一个肯定，也代表你上辈子做对的事情。但是另外一个不方便连说，里面说的就是为什么我们还在这个世间，就是我们的福报还不够标。 我们还在这个这个这个循环里面。当你这辈子做更多的福报，它它的离心力就会越来越大，离心力越来越大，你就可以甩出这个轮回，往更高的地方去迈进。这个懂老师的意思了吗？所以说我们一直说，哎，人世间到底为什么？我们是为了能够进脱出这个回圈，我们能够进到新的生命旅程，而不是一直在这个圈圈里面就做老鼠赛跑。这个是一个非常非常。 令人感到灰心的地方。然后老师在过去啊一直在想一件事情啊，就是说啊，我我一个小时候啊我就有一个想法，怎么样呢？啊，我就想是说，有我以后一定要长大，一定要赚很多钱，赚很多钱干嘛呢？赚很多钱了，我就开孤儿院，我就就建桥铺路盖学校，我做很多的好事。好，那这个东西我就说这些东西我不求人，我用我自己赚来的钱来达成这件事情。那这个做事情总是很棒吧？ 对不对？比如说，老师以前在刚当老师的时候啊，就想发一个伟业，我自己花钱买一个道场，买一个盖一间庙，或者从一个盖一间庙变成一个道场，用我自己的钱，对不对？我就不用被别人说什么说什么啊，你是怎样吸什么善款什么的，我靠我自己可不可以？啊，这个东西呢，就变成一个一个错误的回圈。为什么呢？因为你你这个东西，你左手交右手，你自己手无论捏的多用力，它还是只有一个人。各位懂老师的意思吗？ 我的意念只取决在是，我必须我一个人达成的时候，它终究也只是我一个人的事情。各位懂老师的意思吗？你一个人的成就，如果只停在你这一个人的成就的心愿的满足，那这件事情永远只是你一个人的事情，而不是大家的事情。当你大，当你能够当握着大家的手一起完成一件事情的时候，这件事情才叫做圆满的事情。为什么？因为你可以让大家带领大家。 不断的把这样子的福报的力量，越绕越大，越绕越大，越绕越大，然后让我们一起都可以怎么样，把这柜子中巨大的力量才能够拖出去。一个人去踩一个脚踏车的发电机，它能够产生的电量是有限。十个人踩，一百个人踩，一万个人踩，或是变成了怎么样呢？变成了风力去吹，它的效果都是不一样的。所以，当我们一直在想我一个人可以达到什么，我一定要透过我达到什么的事情的时候。 有时候你只是满足你自己的一个妄念。那陈老师，我自己都会有这个经历过。我自己想要达到某件事情的时候，其实那只是我自己的自我成就跟满足，它并不存在于是说我能我我所想到那么大的功德。因为你用你自己的钱去满足到别人的需求的时候，那别人是没有办法知道他为什么会被你满足这个需求。那你给他的就几乎都是没有的事情。各位懂老师的意思吗？ 所以说，我们能够以善、事善、行善，把我们的把我们的每一滴的涓涓细流状况，一直不断的延伸下去，那么我们才能够把善发展到更多人的身上，让更多人做这么好的事情的时候，他的力量才是伟大的。不然，像像真的像有一个很成功的生意人啊，假设我今天做生意，假设这一发展真的很成功，我盖一家很宏伟的庙怎么样的？他就是随，一百年之后，他也只是一堆废土而已。 你就变成一个虚无的一个自我的成就，所以最重要的事情是你能不能把爱跟善传出去。你能够做到爱跟善，把它传出去，而且让别人能够同时跟你感觉到一样的喜乐，而不是说那些就是强迫你跟我说啊，你你一定要吃素啊，你一定要去干什么事情啊，不然你会下地狱啊。那这个就不是善，那叫恐吓。对你啊，你没有遵守戒律啊，对不对？啊，你没有奉养三宝啊，哎呀，你这样子是不可能的。 当你否定别人的时候，其实你在否定你自己。就懂老师的意思吗？善的意念就是让别人感到幸福跟快乐。无论你做出好的商品，或是好的服务，或是你当一个很好的人，那这样才叫做善。对人有益处，感到幸福跟美满，这才是善。而且你可以让这个人不断的愿意把他心里所感受的善继续传出去。 那这个善的传直销，才是我们这个世间能够汇集巨大的力量，不断的绕圈圈，大把大家一起的力量聚在一起，一起跳出这个老鼠赛场的一个最重要的一个关键。各位懂老师的意思吗？好不好？来，我看各位的各位的一个什么问题哈？哦，来感谢绿稳赢绿哈，感谢哈，你这次可能没有稳赢， <laughs> 你们这次九合一好像没有又没有稳赢哎， <laughs> 好了，开玩笑的啊，感谢连赞助，好，谢谢谢谢。 家猫是比人生活还要无忧无虑。刘老师，鸟的维度要比别人要高，鸟的维度，它飞的比人还要高啊，它飞的比人还要高。但是你要知道，它居无定所哎。你怎么说是用这个来去评判它的维度呢？人生的维度啊，是在于你看事情的态度。贵东老师的意思吗？人生的维度取决于你自己看事情的态度，而不是在于是说你做了什么事情。我们在《地藏菩萨本愿经》里面呢，我们讲到一个故事。 怎么样？应该也不对，应该算什么。地藏地藏菩萨里面《本愿经》里面有啊，《药师佛本愿经》里面也有好多雷同的故事。那我们先不讲哪个经典，好不好？这个故事是什么呢？啊，这个故事啊，就是有一个富有的人家啊，一个很富有人家，他非常的殚精竭力，把自己经营到这个一方的富豪。但是呢，他很不愿意布施。有一些有一些那些穷人家来请到哎，老爷救救我们吧！这干旱了。 庄稼颗粒无收啊，请你们布施一下，让我们能够度过这一关了，赏碗饭吃就好，不要求多啊，给我一碗饭吃啊，稀饭也行吧。我小孩都快饿死了，拜托，行行好。但是呢，他觉得这个东西啊，深痛勿绝。我的东西是我拿来的东西，为什么我要分给你呢？为什么我要分给你呢？对不对？那这个是我的东西啊。那结果呢？他就说，他后来啊，就在应该在过去嘛，这个传染病多。 所以说呢，他就到了一个，他得到一个传染病啊，非常的一旦弥留状态了。那当然，家人呢就给他呢请来很多一些名医来去治疗，都没有什么效果。那那个在弥留的时候啊，他就进到了地府，那他就看到是说，当你当你当你把心已经放在这样子，是说哦，我一毛不拔，我只想要拿住我要的时候，那你的心已经到了恶鬼界，你的心已经到了地狱界，所以说你会在。 当你脱去了这个肉体之后，你就会被你的心境所束缚，然后遭受到无尽的痛苦。那那个时候就有高僧来啊，就帮他去举，就怎么样的就帮他去办一个法会啊，然后呢，就把他灵魂换回来。但那个时候他才发现啊，在人世间的任何一切都是虚无。当你不愿意去付出的时候，你拥有的就只是负担。桂东老师，意思吗？为什么有钱人他一直想要不断不断的有钱？ 因为这他的负他的财富已经变成了变成他的负担，他不愿意把财富放出去，因为这是他所得到的利润，他可以拿这个去享受他个人想要的东西。但是你一个人能吃的、能用的、能享受的极其有限呐，所以说呢，他就觉得说，我为了要维持我这样状况之下，所以说我要不断的赚钱，不断的挣钱，我要成为更有钱的人，所以说我要赚更多的钱。在那个时候，财富就变成他的负担，财富就变成他负担。所以说呢，在这个在那个经文的故事里面呢。 他只从那个地方复活之后啊，他就发现人世间种种皆如什么虚无缥缈，所以说他就开始懂得去布施。他有没有因为布施而变他自己变得很穷困？也没有。为什么灾难也不是特别多，偶尔来一次而已，对不对？哪怕你散尽家财，但是你善于经营，你还是可以把它赚回来。所以在后面他已经习惯成为布施的状况之下，遇到的问题其实乡里之间都反而会带来帮助他的后代。 他们的家族可以继续的维持下去，所以说你有的一切啊，其实都是暂时的状况之下。你要知道，你能够给予多少的，那才是你的福报，而不是你拥有多少的是你的福报。拥有的越想越想要拥有越多的，你的心里只会越痛苦，因为为了要维持你所要拥有的现状，你就不必须要不眠不休、积极迎人继续。所以说，我们发现了一件事情哈，这个是一个业界常见的，不是老师的那个。 不是老师，这个武术业界，我们看到这个呃，Y T 呀，这些主播啊，或是在世界各地很多主播，你去做自自媒体的，很多很多的主播啊，他到最后其实都是受不了的，很多都有忧郁症啊、躁郁症，或者说你已经陷入到你没有办法、没有办法知道我我不知道该如何自处的状况之下。所以说啊，这种重忧郁症啊、重忧郁症啊、躁郁症啊，哦，很多状况在很多的这张纸做媒体的人，他都会有这样的心心情。为什么？ 因为我一直做到最后，我为了要维持我现在要做的事的的成果，所以说我就必须做一些我不喜欢做的事情，或者是我必须一定要想尽办法去娱乐别人啊。我的口味越玩越重，那我讲话越来越辛辣啊。我讲的这东西一直不断的去刺激，刺激到最后他自己都已经忘记自己是谁。那这样很多的业绩都会变成这个样子啊。过去我们看到很多的主播后来都有这样的毛病。 那其实就是变成是什么？我为了要维持我现有到最后我们就过得会越来越痛苦。但我不是说每一个都这样，我不是说每一个都这样。有些人他们还是做的很开心，为什么？因为做这一行，他就是觉得，哎，我就就是喜欢做这件事情，他越做越开心，有没有？有。他有没有高定月收入，甚至到百万以上？有，都有。这是看你怎么样去面对你自己所做的事情，到底是不是你做你自己喜欢做的事情，而且可以帮到很多人。而如果你是为了维持你的收入， 维持你的，维持你的 donate，维持你可以继续卖很多的东西，那你不得不去做另外一件事情的时候，那这件事情就变成它不是你喜欢做的事情，而是你必须要做这件事情才能够得到这么多的流量，你才能够拿到更多你所想要的待遇的收入进来。那个收进来，你可能就是说啊，我要养很多人，养团队，养什么东西，当然都是对的。但是当这件事情不是你喜欢做的事情的时候，你就没有办法一直的持续下去，因为你的心中没有喜乐感。 你的心中也没有满足感，让你的人生在做这件事情的时候，你没有圆满的感觉，那这件事情如何能够让你持久呢？所以说，我们看到过去有很多的道士，很多的前辈啊，他们穿的是很破烂，但是他的功夫很高强。不论他的一个思想啊、道学啊，或者是医学啊，好，有些老道士啊、老前辈啊，他们都很厉害，很穷，但是你在他身上看不到痛苦跟悲伤，他不会因为他的房顶漏水了，他觉得他自己过得这么惨。 哎呀，我学富五车啊，我是懂了天下的事情啊，然后我现在房子还漏水啊，娘喂啊，我怎么过这么凄惨？没有，永远都笑呵呵的。呃，房子漏水了就去补一下嘛，对不对？拿个草去把它补一补，是不是？哎，然后慢慢去做自己烧个砖自己把它顶起来。对啊，身上完全看不到，是说他因为穷困而痛苦。为什么？因为他要的就是给予，来找他的人络绎不绝。但是呢，要不要给他去添香的钱，就是看每一个信众他自己的感觉。 但是他每天快快乐乐过自己的事情，为什么？因为他做自己喜欢做的事情，而他这件事情又可以帮到很多人，所以说很多老道人，他没有像老陈老师这样，我们在这边开个 YouTube，然后给大家讲很多故事。但是他过得远比我还要圆满，他的本事远比我还要高，因为他要的不多，所以而且他过得很快乐，而且他付出的也很多。很多人说老陈老师你很厉害，其实陈老师不是厉害，我只是比较。 爱谢哈， <laughs> 比较喜欢跟大家聊聊天，我愿意站出来。但是很多的老师傅，他是比我还要厉害很多的，只是他们没有要想要透过这个媒介。但是我的志愿，我还年轻，我四十来岁而已，对不对？我希望能够透过这个平台，透过这这个事情啊，把做我自己喜欢做的事情，而且可以帮到很多人，那就真的是非常开心的事情。所以很多人说跟老师谈过之后，就冷不丁的回老师一句话：“那孙老师，那你的人生志愿是什么？” 我的人生志愿就是来帮你咨询，就这么简单。我能够解决你人生的问题，我就感到十分的开心。当然，你还是要付费的啦， <laughs> 付费是要的。我还有老婆小孩要养，对不对？哎，付费是一定要。但是我乐于为你为你做这样的服务，我乐于你要说一一个礼拜两根很痛苦的事情，还蛮辛苦的啦。我说实在，一个礼拜两根那是非常辛苦的。像陈老师这种没有团队的，一个礼拜两根那简直是要命的事情。我还连续持续了三年，对不对？那是非常辛苦的事情。 但是我乐于此道，你看我还越来越胖，对不对？ <laughs> 我还越来越快，心宽体盘，对不对？心宽体胖，这里非常胖，就是我做这件事情，我高兴，我喜欢。那么，请问各位，你做的事情有没有任何职业上面达成，让你觉得做这件事情是非常开心，而且你可以帮到很多人的？好，那最后老师再提醒一下事情啊，就是说。 我们在在问流年问任何事情问职业事业的时候啊，你一定要，如果你是上班族啊，你真的是要考虑到一件事情。这个上礼拜我没有讲过，老师很多人没有看到最后啊，我这里还是跟大家讲一下，任何人任何职业他都有一个职业周期。你在做你职业发展的时候，无论你几岁，你一定要先清楚你现在所处的职业它的极限值在哪里。比如是说送外卖的，你六十五岁，你不要跟我讲想送外卖。 哎，你这骑在路上，大家都很害怕，你知道吗？ <laughs> 移动神主牌，你知道吗？ <laughs> 这个是你做不到的事情。你想做，你愿意做，但是你做不到。他是一吃年轻饭的，他是劳力饭的。你可能五十几岁还行，六十几岁你办不到，对不对？每一个职业它都有它的极限值哦，每一个行业它都有它这个状况。你会计师你可以做到退休，对不对？但是不是每个职业你可以做到退休？像老师讲的医生。 你就不一定可以每个医生都做到退休。比如说你是牙医，或者是你是做那个外科手术的，你就不可能在六十五岁给他开刀，那是办不到的事情。每一个职业都有它的极限值，而用脑越多的，当然它的极限值就越短，因为你要去燃烧你的生命，就做好这个高精密的事情。所以说，你说半导体工程师，半导体已经出现了，已经六十年了，应该有六十年吧，好像应该有六十年吧，四十年、四五十年时间，应该有六十年。 六十年了，请问有没有六十岁还研发半导体的？你不要跟我讲张忠谋啊，好不好？他他是没有在管这个研发的，研发是别人在研发了，他没有在管研发。红海郭台铭他有去研发电动车吗？他需要自己去研发吗？不需要，他是下面的去研发。每一个职业他都有他的一个一个长度，所以说你在要去努力这个职业的时候，问他发展好不好的时候，或者说这个东西能不能让你人生胜利的时候，要考虑到你他的年年龄极限在哪里。那之后人生的下半场。 你要继续做什么样的事情，这个是很重要的。而像老师这个职业就比较特殊嘛，对不对？我只要在还没有老人痴呆症之前呢，我都可以从事这个行业，是不是？越老越有价值，对不对？老师傅哎，对不对？老中医、老师傅、老算命师，对不对？就是瞎了也变成瞎子算命，是不是？哎，你只要没有那个老人痴呆症啊，没有那个变笨蛋哦，好那个手脚不协调，也不知道自己讲什么，那基本上都可以做这一行，对不对？ <laughs> 我这个职业就比较吃香，好不好？来啊！ 来看各位还有什么问题啊？应该没什么问题哈。这音我大一点更好，我声音还蛮大的耶，你还不够大吗？嗯， <laughs> 我不知道，声音应该蛮大的吧？好吗？中间选民只监督贪腐的政府。好， <laughs> 来啊，大家没什么问题啊，大家可以看重播了，因为我们是临时直播的啦，所以这不是临时的，就是说这八点大家比较不习惯。 我们周三八点，以前早期我们是在周三晚上的八点是直播的，那那个已经是一年前的事情了，好吧？这一年一年的时间我们也匆匆而过了。好，那我们还是讲一下，我们下周三呢，我们就不会是直播了，我们下周三就是一月份，就是二零二三年阳历一月份的流月总论解析。那我们的批留言我们继续再批，好，请不要担心。还很想知道啊，你超过了十天、十五天以上的，还没收到的。 哦，那你可以写信跟老师讲，你什么时候可以收到，这是可以可以接受的事情，不要怕。哦，那个你将来问老师就会告诉你，有些告诉你两三天后，有些告诉你刚好你来问我们好师在批，都有可能的事情。但是无论如何，老师现在还蛮有把握的。哈，这个法会之前全部哈，包含你今天报的法会之前全部都可以交完，我现在做的还非常顺利的状况。 因为我的排版已经排到已经变成精了，你知道吗？ <laughs> 每一个人一百多页，对不对？我现在已经排成精了，我已经知道那个 SOP 了，你知道吗？这手感整个都起来了。 <laughs> 好，感谢各位今天的收看，我是陈老师。我们下方有我们的流年批算的报名简章，以及我们在十二月二十三号而举办的流年点灯法会的简章啊，请记得过去看一下。哦。感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们周日见。